Bien, monsieur Igor. Oui, madame. Madame le juge. Euh, oui, madame le juge. Vous êtes le fossoyeur de la commune de pau euh, oui, pas le village. Nous vous avons fait venir aujourd'hui pour voir avec vous ce petit problème de place. Oui, madame. Madame le juge. Euh, oui, madame le juge. Apparemment, il vous faut une autorisation Eh oui, enfin voilà. Faut bien que vous compreniez qu'il n'y a plus de place. Alors, moi je veux bien enterrer, mais là, je sais plus où. je comprends. Alors, vous devez voir ça avec monsieur le maire. Ah oui, mais il n'y en a plus de maire, madame. Il est mort. Oui, j'oubliais. Il est mort. Bon, je vais vous faire ça tout de suite. Ah, merci. Au fait, qu'est-ce que vous faites là, vous deux bah, eh ben... Euh, ça nous intéresse. Et vous n'avez rien d'autre à faire Mais eh, si, mais comme on avait rendez-vous juste après, euh, on s'est dit qu'on viendrait plus tôt, comme on est intéressé. Ouais. <laughs> ouais. Bien, monsieur Igor. Euh, Je vous fais ça tout de suite. Merci. En attendant, j'ai demandé aux autres de ne pas mourir. Hein. Oui, ben, si c'était aussi simple. Hein. Ah non, mais ils sont d'accord. Hein. Bon, après, je sais pas combien de temps ils vont tenir, euh, mais. Après, moi j'avais des solutions, mais mes chiens sont devenus malades, alors euh, je peux plus continuer du coup. Je vous demande pardon On a bien fait de venir, je vous l'avais dit. Ah oui, non, mais vous avez un bon instinct. <laughs> Monsieur Igor. Windham. Pourquoi au juste vos chiens sont-ils malades Ah, bah à cause des odeurs. Bah, on habite collé au cimetière. Hein. Alors, euh, bah, moi, je suis habitué, mais euh, eux, euh, ils ont l'odorat très développé. Hein. Vous savez, les chiens. Je veux bien vous croire. On y a presque cru. Mmh, oui, mais non. Mais je vais arrêter de les stocker dans la cabane. Ah Voilà La cabane. Oui, la cabane à outils. Mais voyons, vous ne pouvez pas faire ça. Ah bon Mais je les mets où alors mais ces gens n'avaient pas payé une concession dans votre cimetière Ah ben non, euh, puis ces derniers temps, euh, ils sont <laughs> tous arrivés un peu vite. Euh, bah, faut dire, c'est tout plein de vieux chez nous. Hein, Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place vous auriez dû venir plus tôt ou les pompes funèbres auraient dû se renseigner et les enterrer ailleurs. Ah non, mais <laughs> ils attendaient les places que vous alliez leur donner. On savait bien que vous diriez oui, il n'y a pas de raison. Alors bon, 15 jours, 3 semaines dans la cabane, bon, bah ça va, c'est pas grave. Hein. <laughs> Sans vouloir insister, vous faites comment ben, j'empile les boîtes. Vous empilez les boîtes Oui, j'empile les boîtes. Il empile les boîtes. Monsieur Igor, on n'empile pas les boîtes. On donne un enterrement décent à ces personnes. On n'empile pas Non. Mais même euh, trois ou quatre. Euh, vous savez, derrière le coin des outils, moi j'en mets deux. Derrière l'armoire, deux aussi. Bon, après, c'est vrai, les autres, ça bloque un peu l'entrée. Mais bon, euh, moi ça va, je m'habitue, hein, c'est bon. Mais vous avez combien de cercueils dans la cabane 8. Bah, huit. Huit <coughs> <coughs> <coughs> <clears throat> C'est terrible tout de même. Nous pourrions peut-être donner une petite leçon à ce monsieur, madame le juge. Non, non. Monsieur est venu de son plein gré, il n'est pas responsable à la place de la mairie. Ah bah oui, hein, et puis euh, moi je creuse les trous, hein. Euh, j'empile s'il faut, euh, je fais la poussière sur les urnes, j'en prends soin. Vous avez aussi des urnes dans la cabane. <laughs> Ah, non, bah non, ça serait trop le bazar. Non, non, elles sont chez moi. Chez vous Mais comment donc On fait une petite collection. Non mais pourquoi on euh, on peut pas avoir une urne, euh, vous savez, comme dans les films, euh, sur la cheminée Non, on ne peut pas, nous ne sommes pas dans un film. L'urne est déposée dans le cimetière à une place prévue à cet effet. Ah, et eh bien la place prévue à cet effet, c'est chez moi. Non, ça ne peut pas être chez vous. Ah mais là je comprends plus, pourquoi donc C'est la place prévue. Mais c'est chez vous, c'est une propriété privée, pas un cimetière, c'est votre maison. Depuis la loi numéro 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le stockage des urnes funéraires chez soi est interdit. Ah non, mais j'en prends soin, moi. J'en suis certaine. Ah mais non, mais je les dorlote, euh, je fais la poussière. Faut pas se tromper. Je leur parle euh, et tout. Vous leur euh. parlez Du silo, vous jouez à quoi, là je, cherche à comprendre, madame le juge. C'est un village très intéressant, vous ne trouvez pas je, je le trouve atypique et rafraîchissant. Bien, revenons à nos moutons. Vous avez combien d'urnes 12 12 Ah oui, il y a Madame Pommier, Monsieur Tanguy, Madame... C'est bon, c'est bon. Vous allez m'emmener tout ça dans le cimetière. Mais où Bah oui Où Je vous fais votre autorisation. Vous faites le ménage et vous aménagez l'endroit adéquat. Ah bah, ils seront jamais mieux là-bas que chez moi. Hein. Ça n'est pas le propos. Eh, c'est dur, hein, quand même. Non, mais j'espère que je vais me retrouver tout seul, moi. En même temps, euh, c'est vrai que les boîtes, bon, c'est pas pratique. Euh, en plus, euh, en table, ça passe pas. On peut pas mettre les pieds en dessous. C'est un peu, vous voyez, on est. Oui, oui, oui, je vois très très bien. Pas pratique. Mais bon, les, urnes, bah, c'était très joli. Et puis ça me fait de la compagnie, moi. Bah oui, c'est dur tout de même. On, peut rien faire. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi On ne peut pas avoir d'urne funéraire chez soi. Point barre. Ah non, non, mais faut pas vous énerver, madame le juge. moi, je comprends très bien. Hein. Bien, vous faites le ménage et nous allons faire vérifier que tout est en ordre. Eh ben, bien, madame. Mais je choisis qui, alors Comment ça, vous choisissez qui Bah oui, euh, pour faire de la place dans le cimetière. Ah bah j'ai bien pensé à certains, en plus, euh, bon, je les aime pas trop, alors... Euh, mais bon, je préfère demander, on sait jamais. Eh ben, eh, vous faites bien de demander, hein Vous ne choisissez rien du tout Vous regardez les concessions à l'abandon dans votre registre, qui ne sont pas des concessions perpétuelles. Vous avez bien un registre. oui, oui, oui. Bien, vous nettoyez les tombes qui sont à l'abandon depuis longtemps. Eh bah, bah, ça va faire du monde dans le terrain commun. Hein. Vous faites dans l'ordre. Dans l'ordre De la concession la plus ancienne à la plus récente, non payée, abandonnée, etc. C'était plus simple mon système de nom. Hein. Les cons dégagent, les autres restent. Allez, hop Voilà. Mais vous ne les connaissiez pas. Ben, heureusement. Alors vous n'avez rien à leur reprocher. <laughs> Ah, bah, ça se voit que vous travaillez pas dans un cimetière, vous, hein Bah si, euh, entre euh, les sorties en douce, euh, les blagues, j'en passe. Mais bon, en plus, moi, avec cette histoire, euh, je vais les froisser, hein, c'est sûr. Voyons, monsieur Igor, les morts vivants, ça n'existe pas. <laughs> Non, eh, ça n'existe pas, je suis pas fou. Euh. <laughs> voilà, il, est pas fou. <laughs> Mais euh, les morts un peu envahissants, si. Et il y en a même des fois qui viennent avec moi juste pour m'embêter. Avec vous Oui, enfin, ils sont pas méchants, hein, faut pas vous inquiéter, mais bon, envahissants, franchement. Et bah voilà, tiens, j'allais le dire, maladroit aussi. Enfin, c'est des vieux, quoi. Excusez-moi, mais là, euh, il y a tout le monde qui est en train de se demander qui doit dégager le premier. Donc, si on pouvait... Euh, bien, vous pouvez y aller. Euh, mais faites bien tout ce que nous avons dit, monsieur Igor. Oui, madame. Le juge. Merci, madame. Eh bien, monsieur, dame. Vous y croyez, vous, à ces histoires vous savez, euh,